ciebie Piszę te listy tyle lat Byś zrozumiała, że w tobie widzę świat Miłość przemija moich ramionach Beztroskie życie wiodłabyś A pod stopami gwiazd milion dałbym ci Miłość przemiła dzień w moich myślach Zajmujesz miejsce tylko ty I tak w nadziei płyną noce, chłodne dni Miłość przy jeszcze Nadzieja będzie trzymać mnie W czasie bezróżnienia Czynsz miłości Twej Miłość przemija Mijają sny A pozostaje